عسلامة معكم راوية membre في SMC Tunisia Social Media Club اليوم باش نشوفوا ال membres تاع ال Social Media Club جدد نبداو بمحمد عسلامة محمد خلفت membre actif في Social Media Club اليوم نعمل في اول formation de présentation et اورغانيزاسيون دو لاتلي اش تعمل في الدنيا محمد ريفيرونس ويب في تشلينك مرحبا محمد اسلام على السلامه انا محمد اسلام عنرلي 21 سنه نقرا تروزيام اني ماركتينغ في الاي جي آه، حضرت عملنا في بليزيور اتلي نتاع اس ام سي تونسيا والسنه دخلت معهم كممبر اكتيف آه، قولك في الجو جو <laughs> euh, اكسبسيونيل فهد عوادي فهد السوشيال ميديا ممبر في ال Social Media Club Tunisia نخدم en tant que social media manager وانا هوني اليوم آه، حضرت على اول formation في توسكي بريزنتر سكيلز و وكومون آه، معناها تنجم تخدم événement de A jusqu'à Z شقالك في ليكيب ايكيب آه، كول برشا ومزيانه معناها جو باهي و convivial voilà محمد محمد الرحموني على السلامه فريلانس اس اي او نخدم en ligne كل شيء membre actif Social Media Club Tunisia جو مزيان آه، صحاب حبيب <laughs> وين سمعت بها ال Social Media Club اول مره سمعت بها يظهر لي في premier événement في ال ULT كيف كيف عندها برشا عندها عام حضرت اه، ديجا حضرت برشا ديزاتولي حضرت آه، سوشيال ميديا الاخرى آه، فكبنا ديجيتال دريك كلها فهمت كومون باش تقول العباد سواي مومون كاو ملاك ملاك عليات نقرا في الهاشو سي بريمير نوفيل مومبر في الاس ام سي وعجبني جا وتحفون اول مره ملك اول مره ايش قولك في الكيب وفي ال جدد ما شاء الله نتعلموا ملك اصغر واحده في ال في ال مروه غزواني عسامة مروة غزواني Euh, en fait, euh, post خديته c'est coordinatrice marketing, donc je touche soit à marketing digital, soit à design, soit à marketing. Euh, à la recherche. Euh, وليت euh, membre مع social media club Tunisia في 2018 et j'ai assisté في في les deux derniers mois de de 2017 معاهم في les ateliers où j'étais très chaude باش نولي membre معاهم والحمد لله c'est bon توا membre معاهم هذا le premier la première formation اللي نعملوها c'est la, formation euh, c'est comment euh, faire ou organiser un événement de A à Z. Euh, c'est bon, tu les étapes col ou les informations nécessaires alcool. Inch'Allah, on applique ça. Euh, mais les ateliers, les GIN alcool. l'école. le BIFLSMC, les femmes ont des ateliers, les larbés de l'école. سي غراتوي وفما زاد دي زوتو فورماسيون معناها منا احنا وفي ليكيب في وسط ليكيب ديجا ديما فما دي دي دي فورماسيون والباهي اللي في ال في الكلوب هذا اللي اي عبد عنده ايدي اي بلوس احنا الكلنا ديما نقولوا مرحبا وديما اونيساي وديما نشوفوا الريزولتا بعديك مع بعضنا وان شاء الله نطلعوا ليكيب جديده نتاع 2018 ان شاء الله تطلع سي بالكدا بالكدا بالكدا شنو مالي ليتاش نتاعك في الـ في الاس ام سي والله انا اليوم آه، اخترت باش نكون اللي هي بالان ايفينمون اللي هو يصير مره في الشهر اللي هي آه، من الاول سميناها تابلو رون من بعد ولات Internet Marketers Meetup donc انا جوي جوي اسيستي افيك عبد الكريم باش نخدموا l'event هذا اللي هو مره في الشهر de A à Z شو المهاري حمام salut مها حمامي membre جديده في ال SMC شنو شنو تعمل مها انت في الدنيا ما نعرفكش انا خاطر جمله بون جو سوي ريفيرونس ويب في دي فيتور اش قولك في l'équipe الكل وفي معناها في تاش نتاعهم وكل واحد شنو يعمل وفي لي تو كل شيء ça va محلي l'équipe الكل عرفنا بعضنا آه، في الاس ام سي وان شاء الله نكملوا آه، في الاس ام سي و آه، <laughs> كهو اميره هربت <laughs> Clément, euh, Mira Blinski, euh, étudiante euh, en troisième année marketing à l'ISG, euh, vice-présidente chargée de programme et relations extérieures JCI Bardo, euh, membre جديد في SMC euh, Tunisia. En fait كيفاش عرفت SMC Tunisia أول expérience كانت لي وقت اللي euh, عملت معها formation تاع community manager وكانت expérience طيارة برشا ومن وقتها معناتها خديت décision اني معناتها ال club هذايا حطيته كما اوبجيكتيف ان اوبجيكتيف اني معناتها باش نولي membre فيه وخاطر حسيته معناتها انه صحيح عبد فما des clubs. يعني معناتها يتعلم منهم حاجات تاع ال social life كل حاجات هذوك اما الاس ام آه، سي انت si tu vises معناتها ال vie professionnelle تاعك انا معناتها راه هذايا الطريق الصحيح معناتها en tant que en tant que معناتها في ال domaine هذا ماركتينغ ماركتينغ ديجيتال كل شيء هذه الطريق اللي نصور باش يوصل معناتها الانسان طموحاته معناتها و les objectifs تاعو على لونغ تيرم un petit message للعبيد على les ateliers جايين الكل نتاع 2018 الكل آه، كيفاش سواي معناتها بالحق سواي معناتها présents واستغلوا معناتها الفرصه هذه خاطر مش العباد الكل معناتها عندهم فرصه هذه فما عباد معناتها يتمناو هاللحظه هذه انهم باش يحضروا في événement organisé ب club معناتها كي من هكايا مستعرف بيه عالميا مش حتى معناتها ال échelle nationale كهو اون بليس سي غراتوي اي بلو كو سا معناتها راك باش تاخذ معناتها attestation participation اللي تصلح لك معناتها تويكا ونهار اخر دونك فريمون euh, معناتها استغلوا هالفرصه على الاخر وعيشوا هاللحظه وحاولوا معناتها اربحوا منها لو ماكسيموم اي بيانفوني Euh, كهو <laughs> نقولوا مازال عندنا دي زوتر مومبر اللي هما آه، معناها ما نجموش يكونوا حاضرين معنا وان شاء الله تشوفوهم في آه، مع آه، اميره ومحمد اسلام اللي هما باش يتلهاو بالبيو والبريزونتاسيون تاع لي مومبر تبعونا وتشوفونا على ال page SMC Tunisia Bravo.